नमस्ते फ्रेंड्स आर एंड टैरो में आपका स्वागत है जब भी हम पेंटिकल्स की बात करते हैं हम बात करते हैं सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी की पेंटिकल्स एक ऐसी ऊर्जा है सूट की जिसके बिना आपके काम नहीं बनते हालांकि चारों एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है लेकिन पेंटिकल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको स्मूथली आप अगर किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं आप उस डायरेक्शन में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा आज हम बात करने वाले हैं एक पेंटिकल के कार्ड की और और जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ही स्पेशल कार्ड है इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन इससे पहले हम इसके कीवर्ड्स में जाएंगे थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कीवर्ड्स हैं team work collaboration learning, implementation, inner world, starting of spiritual journey. So, three of pentacles is a very magical card, I should say. Why? Because for the first time, you know, in all the tarot deck, this is one card where, you know, forces of all three, you know, come together and they build up the fourth one. अगर हम देखें एक माँ और बाप जो है जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक बच्चा उसमें से आता है तो बच्चा जो है वो थर्ड एलिमेंट है और उसके अंदर जो है एक फोर्थ एलिमेंट उसका भी उसका खुद का एक क्रिएट हो रहा है थर्ड जो बच्चा है उसके अंदर जो है आदि ऊर्जा जो है पिता की है आदि ऊर्जा जो है माँ की है और इसको मिला के जो है एक एक बच्चा जो है वो क्रिएट हुआ है लेकिन लेकिन माता और पिता की ऊर्जा से ये बच्चा क्रिएट हुआ उसके बावजूद भी there is another personality there is an another individuality which has come into play and that is the fourth dimension which we are talking about here and what is fourth dimension fourth dimension is God self fourth dimension is the creation of this energy which is all around you So that is the beauty, that is the creation of the world. And mostly what we talk about and mostly what we know is like the three-dimensional world. But this is the fourth dimension. And without the fourth, all three are incomplete. so card के अगर पिक्चोरियल में जाएंगे तो हम देखते हैं कि एक चर्च की सेटिंग दिखाई गई है and there is an artist who is working who is working on sculpture there is a priest which is shown and there is a helper which is also shown in the church and all three have come together to build the church इसमें जो पादरी है वो उसका जो है it's a plan it's a kind of a plan which he has set and because of that plan you know the artist is working on this plan and the woman which is standing next to is holding the plant which is helping which is assisting the the priest and the creator uh, so all three are helping each other to build a church so there is a kind of an agreement which has come between all three so this is very rare इसकी जो एक बहुत एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं आप अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और इस कार्ड के बारे में बात करना चाहूंगा so three always represents that which comes forth from the dynamic interchange of opposites. That is more than either of the two itself. जब भी हम थ्री नंबर की बात करते हैं वो वो बनता है वो इंडिकेशन देता है हमें एक डायनेमिक इंटरचेंज की डायनेमिक इंटरचेंज की जो कि ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से वो फॉर्म हुआ है so somewhere three is a very special number and three also stand for Brahma, Vishnu, Mahesh. Three also stands for the tr Trinity of the Church. Three also stands for electron proton and neutron three का रोल बहुत चीज़ों में है अगर हम पिरामिड की बात करेंगे उसमें भी थ्री का रोल है एंड अगर हम पिरामिड को देखेंगे that is the most stable structure in the whole world चाहे भूकंप आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए जो एक पिरामिड है उसको आप कुछ नहीं कर सकते उस if you are inside that pyramid you are totally safe और पिरामिड की ऊर्जा जो है अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है पिरामिड की ऊर्जा जो है it's very mystical and magical once you are inside it somehow the energy inside if you start meditating inside the energy inside will will double itself will triple itself तो जो मेडिटेशन आप जैसे एक अपने कमरे में बैठ के करते हैं या फिर कहीं पर बैठ के करते हैं अगर आप पैरामिड के अंदर कर रहे हैं तो सडनली उसका जो इफेक्ट है that will be three times more that is what the purpose of the pyramid is तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे तीन लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं इस चर्च को बनाने में और वो तीनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इसको बिल्डअप करने के लिए so this is also known as the card of the creativity remember that This is known as the card of the creativity and also the card of the internal growth. अगर हम इसको बाहर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर अगर अगर आप इसको बाहर की तरफ से अगर कोई रीडिंग करना चाहेंगे कि अगर आप लव के पॉइंट ऑफ व्यू से पहुँचना पूछना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और आपका सवाल है जो बाहर की दुनिया से रिलेटेड है तो अगर थ्री ऑफ जब भी पेंटिकल्स आएगा वो हमें ये बताता है कि that you are moving towards the right direction that you are moving towards a positive direction and there are forces around like there are forces which have come together to help you in building that relationship in building that love emotions which you have for someone and also when it comes to business it simply means you are expanding your business there is a growth which is happening there is a money which is like getting tripled at the moment so this is also a very positive sign in that way and finally मैं इसके एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो कि शायद शायद ही किसी ने बात करी हो क्योंकि आई डोंट नो मैं आपको एक दोस्तों एक ये बात बताना चाहूँगा कि जब मैं आपसे बात करता हूँ it's it's just I just allow myself to talk and it's just these energies which comes you know inside me which become part of me and which just let me speak and there are mysteries there are things you know which I speak जिसको मैंने कुछ प्लान नहीं करा होता and it just comes out of me बहुत बारी ऐसा हुआ है कि जब मैं कुछ वीडियो बनाने बैठा हूँ और पता भी नहीं चलता and there are things which I am saying और जिसके लिए मैं खुद सरप्राइज होना शुरू हो जाता हूँ कि oh my God this card means this और वो जो विस्टम जो आती है वो जो वो जो एक फ्लो आता है एनर्जी का that is something beyond that just comes from somewhere you know i have no idea all i do is i just become myself available i make myself available and the wisdom just flows out of me तो ये बात करते करते अभी जो है इसी तरह की एक मैं आपको एक खुलासा करना चाहूँगा इस कार्ड के बारे में जो कि ऑफकोर्स मैंने कभी पढ़ा नहीं सुना नहीं and all I see is that it's a very magical thing जो कार्ड के शुरू में मैंने ये आपसे बात करी थी कि this is a very magical card because for the first time in all the 78 card this is one very very special card because three forces are coming together to make the fourth one तो ab aap isko samjhiye ab jo three forces jiski main baat kar raha hu wo three forces हैं cups ki swords ki और वॉन्ट की और ये पहली बार हुआ है कि ये तीन एनर्जीज़ जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स में पेंटिकल के कार्ड में थ्री एनर्जीज हैं शॉर्ट की वॉन्ट की कप्स की जो आप ये जो देखते हैं आर्टिस्ट जो काम कर रहा है ये आर्टिस्ट की जो ऊर्जा है जो जिसको हम जोड़ेंगे वो जुड़ेगी कप्स से और कप्स को हम इंट्यूशन भी बोलते हैं क्रिएटिविटी भी बोलते हैं so he is at full force he is like creating अगर हम देखेंगे ये पादरी को ये जो जो प्रीस्ट है जो शो कर रहा है ये इसका प्लान है this is his plan of you know finishing this you know this has he has laid it on a piece of paper he has thought about this and this is so you know what this is this is the energy of the sword and and the sword stand for the thoughts intellect and the mind and this is the third one is the energy of cups which is also there which has come together तो ये ये जो है ये वुमन की जो है सिम्बलाइज करती है और वुमन जो है उसमें यही शो कर रही है कि like she has you know open her heart it's out of her love emotion compassion you know like she wants to offer her help she wants to go head and offer her services this is what is shown so the combination of that cups and so this is the energy of cups, wands and swords all together, all they have come together to build up the church. And what is the role of pentacle here? Pentacle is the money, pentacle is the stability, pentacle is the force which is letting the church build. So when we talk about our life, when we talk about that, that church, this church, it will be built with all these four, four, four forces together the forces of all these suits together and once these forces are together, man is complete, church is complete. And what it is pointing towards? It is pointing towards the completion of your temple, the temple which is inside of you. You have all these four elements inside of you. And once you complete all these four elements, if they are all in balance, so, जब भी आपकी रीडिंग में थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि that you are at a very beautiful stage in your life and right now you have all the forces which are available with you the forces of pentacles swords cups and wands they have all come together to help you out to build up the kind of a life which you are expecting so this is a very beautiful time for growth इससे पीछे मत हटिएगा जब भी ये कार्ड आए आपको जो है it's like you are blessed you been taken care so this was my reading for you for three of pentacles I hope you enjoyed my reading for this card and I will see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.